اللہم عافنی فی بدنی اللہم عافنی فی سمعی اللہم عافنی فی بصری لا الہ الا انت یہ پوری دعا ہے تو یہ تین مرتبہ پڑھنی ہے تو یہ صبح و شام تین مرتبہ پڑھیں گے تو اس دعا کے اندر بطور خاص اپنے پورے بدن کی عافیت کانوں کی عافیت اور اپنی آنکھوں کی عافیت کی دعا ہے تو انشاءاللہ عزوجل دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے